Ата көзіңізге не болды не олмалы? Апаңан сұра Апаның апаң көзіңізге бір қойды Э, қара ол машинаны айдағаннан кейін қыздарың салып алып ары бері жүргеннен кейін артында тек қыздарың бар духисі қалып қалған екен дағы бір жолы машинеде машинада ошо қыздарыңның духисі қалсын сенің білемес, екі көзіңді мына ушундай қыламын ұқтың ба екі көзіңді кыргыз атабы же орус жоқ атабы келіп жатау таңғаласың бұған не жініңіз келіп жатады иттеріңді ле қарай иттериң деле бир кээ бир адамдарга окшош болот екен да қандайчы қандайчы қандайчы болмағыла жана кээ бир саясатчыларга окшоп эле эчтеке кылбай эле жүре берет экен да жүре берет экен бойдокчулук менен аялалганын айырмасы эмне экөөнүн айырмасы чоң болот бойдокчулук деген үйдөгү оокаттардын баарын өзүң кыласың идиш аяктардын баарын өзүң жуйсуң кирлерди жуйсуң үйдү пылесостойсуң үйдү шыпырасың дегендей бүт баардыгын өзүң эле кыла бересиң да анда аял алышым керек экен да э алсаң ушул оокаттын баардыгын аялың сага заставлять этип кылдырасың фасонберес? Не басындырыңыз. Тампа, чоңата берендигин. Меле, бат эле коркер болуп каласың да мындайда. Эмне болгон ата экен аны? Аркосу марон саткан ата ошого берендигин. Шет өзүндө? өзүндө. Кирерсиз. Токтобек боюнча қандай баяғы іштері не болып жақсы доктор қоевич құдай бұйырса ешкі ашылып жатасыз қачан е машатай қачан әй сен көріп отырсың ба қазақстанды көріп отырсың ба өзбекстанды көріп отырсың россияны көріп отырсың ей алар деген уже айға ұшып жатышады айға түсініп отырсың ба айға ұшып жатышады а біз эмне кылышыбыз керек біз деген күнге учушубуз керек күнгө күнгө кантип учабыз 근거 밑것도 있어. Nege gülüyorsun, nege gülüyorsun he? Anı biz eçaktela oylanıp koygamız. Biz güngo degen gündüz uçmayız da. Biz tünküsün uçağız, çündün mü? Tünküsün. Anlayın. үйдө атам апамбы апам үйдө Eula, becoi? Não vi isso mesmo. Саат төрт болды. Тұр дачаға барып картошка қазып келелі. Ятар э, қақтыра дача. Бізде дача жоқ. Эй, білем, бізде дача жоқ екен. Башқа біреулердің дачасынан қазабыз да. E бала E şu жалгыз эчки экен Şu короодо жалгыз эчки экен Кыларга ишиң жок. Ошону карап койбойсуңбу? Де чөп салып, чөп оруп келип, жем берип койсоң эмне? бирдеке боло болсо ачыкка турат дедик, эй. Каратпаймы? Кана караганың кана караганың эй. компьютер ойноп ушул жерде келип саатка чукуп сабактан келгенден кийин отурасың эй келип ошого жакшынакай жем берип чөп берсең кудай буюрса ошол үчтү туйт да үчтү дагы үчтү алды чекең эмне болду? Чиркей чакты. Э, Чиркей чакса ушунча гана карачы алды канаган чекеңди. Э, жок, мынча гана эмес. досум чиркейди күрөк менен чалып өлтүрөт. ますアパンメーニジャーシクレジシズジャーシクレメーニジャーシクレメーニメーニジャーシクレMeğeni yakşı görür. Meğeni yakşı görür. Meğeni, hey, apan derin meğeni yakşı görür. Hocam meğeni yakşı görür. Ayça, hey, senin neye yakşı görür? Dem ayça mı hani? Ha, siz aydınız ki, neye siz yakşı ne Meğeni mi? Hem de yakşı görür aytayım mı? Hey, apan derin seni kanca yıldan beri iyilagan sayın, yine qo'shni uyini tishtabkinchi a meni bitta yo'li qo'shni ayolnikini tishlagan emas ko'rdingmi Yalnız ciluğu Ha жөнтүрчү азыр эле муздак суу кошкон мен э байке мындан кийин мени вообще дивил дебей жүрүңүзчү эй дибил мен антип айткан жокмун э эмне болду эмне настроение апамдын атамды козелсуң деп атпайбы не болып тұрады дей береді да ананы атам қайра апамды ұйысын деп жатыр ұйысын болса ұй болып қалмақ атаң қай жол дей берсе қай жол болған ұй болып ұрысқанда бола береді да не болмаса ана орта жолда мен не боламын